depois do terremoto, as notícias que chegam não são muito melhores. O Nepal precisa do dinheiro dos mochileiros, dos montanhistas, do turista em geral. E foi pensando nisso que eu decidi colocar esses vídeos no ar agora, mesmo que com imagens gravadas antes do terremoto, para falar de viagens sim e fazer minha parte divulgando o Nepal como um destino turístico inesquecível que merece ser visitado agora mais do que nunca. Depois de Katmandu, nosso próximo destino era Pokhara. Para quem está vindo do caos da capital, chegar nessa cidade, aos pés da cordilheira do Himalaia, traz um sossego merecido. Mas ainda assim, Pokhara tem total vocação para o turismo. O cenário é todo muito charmoso. Tem mochileiros peso contribuindo para aquele clima mais relaxado da cidade. Todos aqueles bares com fogueira, muita conversa, muitos encontros. Mas o principal é que esse trecho da cordilheira concentra nada menos do que três picos acima dos 8 mil metros. Ou seja, três das dez maiores montanhas do mundo estão ali. amarrar. Amarrar? Ah. o Himalaia é o sonho de consumo dos montanhistas e trekkers pelo mundo afora. O Nepal tem uma excelente infraestrutura para quem está afim de encarar os circuitos do Annapurna, do Everest. É possível encontrar vilarejos e aquelas chamadas tea houses, mesmo nos trechos bem altos do percurso. A uhum. gente estava em pleno inverno e não tinha a menor condição de encarar grandes altitudes. Mas para ter um gostinho das montanhas, a gente teve que se contentar com uma trilha de dois dias que ia nos levar a um dos melhores lugares para avistar a montanha Machapuchiri, também conhecida como Fishtail Mountain. A montanha é considerada sagrada Nunca foi permitido que montanhistas colocassem os pés no seu cume. Realmente, na sua primeira aparição pra gente, o pico ele surgiu do meio das nuvens de um jeito quase místico. E ao longo de todo o caminho de volta, ela estava sempre lá, observando a gente do alto. E espero que também abençoando a nossa viagem. com bênção ou sem bênção, a verdade é que o tempo estava ótimo, os dias lindos. A gente tinha feito um monte de amigos na estrada. E aí no embalo daquela energia boa, a gente resolveu continuar explorando a região, só que dessa vez de moto. O negócio é que foi só a gente perder a tal montanha sagrada de vista que começou a dar tudo errado. A estradinha estava em péssimas condições, cheia de cascalho, e aí não demorou muito para a coisa ficar feia para o nosso lado. É isso que acontece. Okay, it was his fault. Met with Papa. yeah, remember that? Tá aí, Papa, que passou, Papa? Papa, taking care of the Papa, Papa just uh, wanted to save an animal. <laughs> <laughs> across the... It was a baby goat, right? Yeah, baby goat. <laughs> Yeah, a baby cow. A baby cow, yeah, yeah. A yeah. baby cow. It was not a goat. It was a little bit bigger, so it was impacted, shocked. And then we... Uh, you, you, you, you see the you see the, the Chinese guy after you? That could have been you. Mas a gente tem que aceitar que viagem tem mesmo dessas coisas saber da risada, dos perrengues, e transformar isso tudo em história para contar. Depois de um certo atraso, finalmente lá fomos nós ver as montanhas mais uma vez. Olha, todo perrengue de hoje, hein? Que vista, cara. A gente foi a Pocara no inverno, totalmente fora de temporada, mas demos o nosso jeito de aproveitar o visual magnífico da Cordilheira do Himalaia. Mas dessa vez não deu pra gente conhecer as montanhas como a gente sonhava, pelo menos a gente encontrou maneiras igualmente divertidas de fazer jus a esse cartão postal do Nepal.